Schrecklich sieht mein Schwanz aus, ich kann's nicht mehr ertragen. Nützlich oder nicht, egal, ich geh den... Kandidat jagen. Jedes Scheißhäufchen kriegt ne Nummer, dadurch übersehe ich keins und kann alle Koks kontrollieren. Das ist Koch Nummer eins. Paul hat braune Hände vor Mogenanieren. Ich höre ihn unten wiechsen. Hier am Scheißhaufen Nummer 5. Ein Schwarzer wohnt unter mir, zahlt nicht dafür und eiset hier vor meiner Tür nicht mit mir Allah. Wenn er flüchtet, kann der Maulwurf Kacke essen. In Paules kühler Scheiße wird mein Schwanz ranzig. Die er jeder braucht einen Platz zum Scheißen, auch der Maulwurf, ja das weiß ich. Doch auch ich brauch Hartz IV, nicht 30 Scheißhaufen. Hier kann er in Ruhe kacken, denkt sich Paul, jedoch er irrt sich. Denn ich hau Paul aufs Maul, auf, auf, auf, auf, auf. Ein Schwarzer wie hier vor meiner Tür, nicht mit mir. Vorsicht, kann ganz schön scheißen. Hm.